Ah, ya quiero jugar otro torneo de Ultimate. ¿Cuánto falta para el charrúa? Ah, ¡Qué sueño! Me, pego una siestita y, pienso un poco en el charrúa, ¿no? ¿Cuándo fue la marcha roja? Calendario. Primero de junio. Julio. No, de no.